नमस्कार नमस्कार बॉलीवुड पर आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी दुनिया में तैमूर अली खान की घुड़सवारी की लेटेस्ट पिक सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है आइए देखते हैं उनकी कुछ तस्वीरें तैमूर अली खान एक ऐसा स्टार किड है जिसकी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होती हैं तैमूर की ज़्यादातर तस्वीरें काफ़ी क्यूट होती हैं और इस कारण आपको पसंद भी आती हैं हाल ही में इस प्रकार की है जिसको देखकर आप बोल उठेंगे कि ये इज़ सो क्यूट जी हाँ जो लेटेस्ट तस्वीरें आई है वो वाकई शानदार है क्योंकि इन तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि तैमूर अली खान घोड़सवारी कर रहे हैं तैमूर ने इस मौके पर रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें वे हमेशा की तरह क्यूट लग रहे थे तैमूर की ये जो लेटेस्ट तस्वीरें आई है वो खूब तेज़ी से वायरल हो